揭秘格斗史上的断腿之谜，为什么腿会断？我们陆续录过特别多，期，很多人在网上也在讨论。我跟你讲，我觉得你说的真的不全面，这期是最全面的，一定要坚持看完。首先，人的胫骨确实是这个样子的，你看一下这个尺子，这个胫骨就像这样。那怎么掰会容易断？怎么不容易断？看顺着细的这一面，你去掰一根非常薄的尺子，你是掰不断的。你们自己试一下，你看你这样能掰断吗？哥们，儿？怎么能掰断？看。 大概它没有，对，它这样是能掰断的，理解吗？所以这就是我们的骨头，你怎么踢是不行的。您侧着这样去踢，比如他这个腿在这儿，对吧？你看我怎么踢，我这样去踢，我是容易断的，理解吗？我这样踢是不容易断的。那具体有的时候有人说，我们是拿这个粗的地方踢，还是细的地方踢？拿粗的地方踢不容易断，理论来讲是这样的，但是格斗中是移动的，对不对？你看我踢的他跑了，我正好落在脚背或者胫骨比较细的这一段。 是没有办法的，你不能保证每一腿都拿胫骨最后的这个地儿去踢，理解吗？所以我们就不要讨论说，哎，我们到底拿这儿踢还是拿这儿踢？你练习都得用，都得踢，因为这样的话你能促进你的骨密度生长，变得硬一些、 <laughs> 厚一些。那我们再讨论一下断腿到底容不容易？我先告诉你，断腿特别难，就你想断腿是非常难的一件事儿。你在网上只是看到了很多小概率事件，怎么会断腿？你看，比如说谢教练不动，我低扫踢啊，我希望横着踢上去，胫骨。 直接踢上去，但是往往你不知道他提膝防的时候是在哪一点接触到你的骨头，哪怕你再快，他提膝有可能很快。比如说他现在提膝。 哦，你看，这个时候我的腿还没有完全翻过来，你看到了吗？这时候接触可能就是胫骨侧面的位置，你保证不了它不提膝，你保证不了它提膝是在这一点，在你胯还没翻过去的时候。所以说格斗都是有风险的，你唯一能做的是踢得很小心，很多时候不要不确定情况下玩命去踢。具体怎么踢，我下期专录一段视频，我教你怎么避开对方的膝盖。